Teluk Kawur adalah sebuah pantai wisata yang berada di Kecamatan Tahunan, Jepara, Jawa Tengah. Desa Teluk Awur terdapat di sebelah utara berbatasan dengan Desa Laut Jawa, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Semat, pada sebelah barat berbatasan dengan Desa Laut Jawa, serta di sebelah timur berbatasan dengan desa Pelatar dan Demangan keindahan dan kenyamanan di kawasan pantai ini tetap dapat dirasakan oleh para pengunjung. Cerita unik dan asal-usul pantai Teluk Awur adalah nama Teluk Awur konon berasal dari kata teluk yang diartikan takluk dan ngawur, seperti yang dikatakan oleh Joko Wongso. Joko Wongso adalah seorang raja yang menyamar menjadi seorang nelayan yang tewas dibunuh oleh pengawal kerajaannya sendiri yaitu perempuan cantik bernama Den Ayu Roro Kuning. Pembunuhan direncanakan oleh suami dan ayu Roro Kuning yang bernama Syirik Abdul Aziz lantaran Joko Wongso hendak memperistri Roro Kuning. Menurut kabarnya, makam Joko Wongso berada di kawasan pantai Teluk Awur ini. Satu hal lagi yang menjadikan Teluk Awur menarik perhatian banyak orang adalah bahwa ibu kandung R.A. Kartini yang bernama Ajeng Nasirah berasal dari desa Teluk Awur juga. Seperti itulah sepintas cerita sejarah dari Teluk Awur. Fasilitas bermain di laut seperti dak buoy, pelampung bentuk bebek, dan donut buoy, pelampung ban dalam, juga tersedia di lokasi ini. Bahkan sampai dengan banana boat, Flying Fish Boat dan Jet Sky juga tersedia hanya pada hari-hari tertentu saja. Explore ke Teluk Awuruk

properti kudus.com tempat cari dan jual beli properti di Kudus. berjalan-jalan melihat seorang gadis Yang wajahnya senang tempat cari dan jual beli properti di Kudus. nice. Terima kasih Anda sudah menonton video propertikudus.com. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel propertikudus.com.